Dyma rai golygfeidd gofidus o droseddau casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Defnyddwyd actorion a newidwyd rhai manylion i warchod y dioddefwyr. O'n i ddim yn gwybod bod yn mynd i nafu fi. Wnaeth ei hala ofyn yna i. Edrych arna ti. weithiau dyw pobl ddim yn trin fi fel person achos bod fi'n yn ynabl, Dys achos y ffordd fi'n edrych. O'n i ofn mynd mas al ben fy unan. Mae'n rong wneud i fi teimlo fel hyn. Dwi'n hapus bod nhw wedi dal y dyn. Dwi'n teimlo saffach nawr, ac mae yn gwybod bod e wedi gwneud peth drwg. Mae dyn yna yn deall bod pobl yn abl fel pawb arall. Dwi'n gwneud pethau gwych efyd. Mae casineb yn brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llow.cymru slash casineb yn brifo. Safon gyda'n gilydd yn erbyn trosedd casineb.